termino. Para mí es un orgullo presentar a Julio, mi y vuestro alcalde, para que os cuente, todo lo que quiera. Muchas gracias. Bueno, muy buena tarde. Para mí un orgullo, un placer e unha ledicia estar unha vez máis en, en Pontevedra. Pontevedra, para min, cidade irmá, como todas as cidades de Galicia somos irmás, por moito que a uns poucos kilómetros daqui queran enfrentarnos, non? Eu creo que, que esa é o espírito, non? O espírito de, de cooperación, de, de entender eh, a relación entre, entre cidades e entre veciños, non? Por tanto, eh, moitísimas grazas por convidarme e, e moitísimas grazas por, por permitirme estar aquí hoxe, non? Bueno, cada vez que, que teño un acto como este nunha praza non podo evitar lembrar outro acto semellante o día 6 de maio de 2015 na Praza da Reina Sofía en, en Madrid. Non? Ali eh, comenzaba unha campaña, unha precampaña para as municipais do ano pasado e ali pues, eh, tive a oportunidade de dar eu creo que o primeiro acto de, deste tipo o meu primeiro acto público como candidato diante de 4.000 persoas que non estaba mal para, para o estreo non? Eh, ali estaba Ledi ali coñecín a, a Ledi ali estaba Guillermo eh, ali compartindo o escenario comigo estaba eh, tal Pedro Santiesteve, eh, ao meu lado estaba unha tal Ada Colau, eh, por ali próxima tamén eh, a un par de asentos máis alá estaba unha tal Manuela Carmena, por ali vien moitos compañeiros e compañeiras, no? que naquel momento éramos ilusión, éramos ganas de cambio e que hoxe, hoxe están gobernando as principais cidades do noso país e as principais cidades do Estado español. No? Por tanto, o que aquel día era unha ilusión, o que aquel día era unha promesa, hoxe é unha realidade. E a realidade realidade da xente do común, da xente normal, que deu un paso adiante, que dixo non estamos dispostos a seguir aturando isto, non estamos dispostos a seguir aturando a corrupción, non estamos dispostos a seguir aturando esas políticas en contra da xente e non estamos a, ah, dispostos a seguir aturando tanto sinvergüenza. E, polo tanto, vamos a dar un paso adiante. Paso adiante que deron en decembro, eh, Pam, Vanessa, Ánsela, tanta xente valiente que ora está tamén estivo nesta corta legislatura defendendo o, a Galicia Galicia, defendendo a xente de Galicia, defendendo a xente do común no Parlamento, no Senado, e que estou seguro de que van a volver a estar eh, máis, eh, máis fortes, eh, máis, eh, un grupo máis amplo, e van a estar demostrando que a decencia tamén se pode levar ao Parlamento, ao Senado, e desde logo non me cabe ninguna dúbida ao Goberno de España. lembro, lembro tamén naquela campaña electoral de maio discursos moi semellantes aos que escoitamos agora, no? o caos, ven o caos, veñen os chavistas, eh, van, a, van a deixar os supermercados sen, sen papel higiénico, os semáforos non van a funcionar, eh? Eh, ben, unha, eh, sin embargo, a xente non, a xente non creu iso, non? A xente, afortunadamente, somos bastante máis listos, non? Que iso que nos queren eh, facer. A xente tiña ilusión, a xente votou ilusión, a xente estaba convencida, non? De que, de que íbamos a abrir as fiestras, de que íbamos a abrir as portas dos pazos municipais e de que iba a entrar o aire fresco, de que iba a entrar a marea, non? E a marea entrou, non? E toda esa ilusión entrou con nós, non? E a ilusión sigue intacta un ano despois, un ano despois seguimos con ilusión. Pero ademais, xa temos temos moitísimas cousas que poñer en riba da mesa máis alá da ilusión. Temos que poñer en riba da mesa e temos que poñer en valor que hai outra forma de gobernar e que cando decían non se pode, nos dixemos sí que se pode. Sí que se pode mostrar que as institucións se poden utilizar de outro xeito, que as políticas urbanísticas dunha cidade se poden poñer ao servizo dos dereitos ou ao servizo dos promotores e non se leximos ao servizo dos dereitos. Podemos demostrar que os recursos públicos poden se utilizar en obras faraónicas ou que se poden utilizar nunha renta social municipal para que non haxa casa ningún veciño nin veciña que non teña un teito ou un plato que levarse a boca. E demostramos que eso se podía facer. dixeron que a única forma de xestionar a convivenda pública en Madrid era cederlle aos fondos buitre, non? E demostraron os compañeros e compañeiras de Ora Madrid que non era posible, que era, que era, perdón, que era posible, que era posible utilizar os recursos públicos para darlle vivendas a xente, non? Dixeron que na Coruña, o Concello da Coruña nunca falaría galego. E mira ti por donde, non hai un alcalde da Coruña que fala galego. E o máis sorprendente, a cidade o entende, non? Por lo tanto, eso, eh, dixeron que non iba a pasar nunca e resulta que está pasando. dixeron que non se podían remunicipalizar os servizos, e aí están, non? esas bibliotecas privatizadas, fontes de conflictos, fontes de pleitos, fontes eh, de instruccións judiciais en proceso de remunicipalización eh, na cidade da Coruña. Eh, dixeron non que, que os colexios públicos, que a educación pública non se podía defender. E aí está o Concello da Coruña dicindo que este ano vai haber un millón de euros para que os nenos e nenas que van aos colexios públicos da cidade da Coruña teñan as mismas condicións que aqueles que van á educación privada. Iso é o que se pode facer. Por lo tanto, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí diciendo en Madrid, en Barcelona, en Santiago, en Ferrol, en La Coruña, están eh, compañeros y compañeras dando muestras de dignidad, en Lugo, en Pontevedra, en Ourense, ¿no? Dicindo que, que outra política municipal é posible. Estamos librando grandes batallas dende abaixo dentro do municipalismo. Decía Guillermo, non? Por que ter comezado polo municipalismo? Por, ter, por que comezar polos concellos? Porque é o que está máis pegado a xente, porque nas prazas é onde se ve eh, as necesidades que está pasando a xente, é onde a xente te ven e te di, mira alcalde, que teño tres fillos, os tres están emigrados, e non atopan traballo na Coruña. E iso é o que temos que solucionar. E estamos dando batallas moi duras. Estamos poñendo en jaque a regla de gasto, esas leis Montoro. Estamos poñendo en jaque que non nos podamos eh, eh, endevedar para poder asumir asumir as necesidades sociais da nosa xente e facelo de xeito responsable. En Madrid reduciron a débeda, na Coruña reducimos a débeda, a carga financiera desa débeda. Non? Eh, estaban dicindo que non se podían xestionar os servizos públicos directamente, que había que privatizarlos, que había que darlle as empresas, que as empresas eran mellores e máis eficientes. E nos vamos a demostrar que non. Pero todo iso, todo iso, esas grandes batallas que estamos dando, necesitamos eh, que sean recollidas, que sean recollidas no goberno de Estado, que sean recollidas na Xunta de Galicia, que sean recollidas no no Estado, non? Polo tanto, é aí é onde donde temos que empezar a traballar, a traballar xuntas, é que en cooperación, en coordinación, como estamos traballando entre as cidades, decir, como compañeiros e compañeiras que somos, necesitamos eses compañeiros e compañeiras no Congreso do Estado, non me cabe dúbida, aquí temos eh, tres exemplos no Congreso e no Senado, máis Alexandra que tamén vai estar ali, eh, e temos seguramente, non me cabe ninguna dúbida, algún ministro ou ministra de Marea que va a estar no goberno eh, de España a partir eh, das, do próximo domingo. Non me cabe tampouco ninguna Por tanto, toda esta experiencia, todo o que fixemos este ano, todo o que fixeron en esta corta legislatura que agora vamos a desempatar e vamos a gañar, Eh, eh, o domingo que ven, todo ese traballo hai que poñelo en valor e temos que mirar para o futuro, non? Porque o futuro, eh, futuro non sei, pase o que pase, eh, o domingo eh, hai xente que vamos a seguir dando a batalla nos gobernos municipais durante tres anos e imos a demostrar que é posible facer outras políticas nas nosas cidades, nos nosos concellos eh, vamos, eh, xa digo, a, a, a conquistar ese futuro e vamos a facer sempre cando non nos equivoquemos de enemigo sempre cando teñamos claro que o enemigo son esas políticas austericidas, neoliberais esas políticas que están condenando a tanta e tanta xente ao sufrimento esas políticas que representan o Partido Popular e Mariano Rajoy así como en as versión Pica Azul e na versión Pica Naranxa eh, de, de Albert Rivera. Non hai dúbida que si sabemos que é o enemigo derrotar, ese si o enemigo que derrotar. e faremoslo todos xuntos e todas xuntas, non me cabe ninguna dúbida aquí na provincia de Pontevedra con estas tres mulleres bravas que levan defendendo eh, a dignidade do povo de Galicia a dignidade eh, dos veciños e as veciñas de Pontevedra durante estes meses e que van a seguir facendo 4 anos ímolo facer no goberno de Estado porque non me cabe ninguna dúbida que vamos a ter un presidente con coleta que noso presidente do goberno a partir do domingo vais a chamar Pablo Iglesias non me cabe ninguna dúbida que non me cabe ninguna dúbida de que este é só o segundo paso. Ganamos os concellos, imos a gabanar o goberno o domingo. E en outubro que se prepare o señor Feijó, porque imos a ganar tamén a Xunta de Galicia. Porque en Galicia, para xente, hai marea, porque unidos podemos. E porque o domingo vamos a encher as urnas de votos de marea, que non les caiba ninguna dúbida. Moitas grazas.